देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और राजनेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है साथ ही बघेल ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा चुनाव का टिकट देने पर तंज कसा है मुख्यमंत्री बघेल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में टुंडरा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर आतंक फैलाने वालों को टिकट देने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि चुनाव में ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है जो शहादत पर सवाल उठाते हैं और लोगों को चाकू मारते हैं सीएम बघेल ने कहा कि शहीद करकरे पर दिए गए बयान के लिए पीएम और शाह माफी मांगे करौदा में भी गाड़ी को लेकर मारपीट भी की शहीदों पर सवाल उठाने वाली साध्वी प्रज्ञा को छत्तीसगढ़ के लोगों से बेहतर कौन जानता है यहाँ साध्वी प्रज्ञा अपने जीजाजी के साथ रहती थी एक मामूली विवाद में उन्होंने शैलन देवांगन नाम के व्यक्ति को चाकू मार दिया था कुछ लोग बीच बचाव न करते तो शैलन की जान जा सकती थी साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे लोगों को टिकट देकर भाजपा अपना कौन सा चेहरा दिखाना चाहती है भाजपा को सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इसलिए वे आतंकी गतिविधियों में लिप्त तो लोगों को प्रत्याशी बना रहा है साधु प्रख्या ने 2001